noche muy triste, mi mente estaba perdida y apareciste Me agarraste de la mano y me dijiste Que no me ibas a fallar, que los milagros ocurren Si uno tiene un corazón inmenso y sus plegarias se elevas al cielo Nunca he desconfiado de tu poder, Señor Por favor, sácame de esta situación Tú, solo tú saliera de esta situación Que la medicina nos quitará las esperanzas Mi corazón aún sentía la confianza De que saldría de eso Aunque dijera lo contrario Porque la fe mueve montañas Y yo tengo la montaña de fe Más grande dentro de mi corazón Porque eres único Escuchaste mi oración Y recibí la mejor noticia de mi vida Y era que estaba mejor seguir luchando, llorando porque no nos has fallado. Por siempre serás alabado, Señor. estás conmigo y eres milagroso, Señor. doctor.